bicyclas miris fort de la domo por aceti vesper mangion facte cae alia in in por la stocco la domo cae ja la super bazaro estas tie mi nomas ilin Brasilio kai ja ĉio estas tre trankvila ĉi tie kai vi povas vidi ke estas kelkaj homoj sur la strado sed ne multaj compare con anta o pro di rossa la situazione mi dirò uh, eh, pensi per la vivo ma in stigas esplori estante mi faculo scienzisto scolano mi pensas che en la venonta Mai, e mi povos e trovi ion mi diru mezzinda do rito la brilla fatto de citio situazio cai mi volas montri al vi ion momenton mi povos vidi che estas esperanto nederland kai universiteit van amsterdam sur mia biciclo kaj tio estas tre rekonebla kiam mi parkas ĝin en la universitaton kaj ĉi tie ĉi tio estas la rivero la rivero Ae kaj vidu kio estas skribita sur la indicilo ups kiu transportas homojn tien reen Amsterdamo, Amsterdamo la Norda. Zamenhof strato, do. Iu sense, mi sentas min vera heime. Do, kiel ciam, duon namasteon al viciui, kai gis la venonta episodo, dankon.